روز قدس ما حرکت کردیم رفتیم یه تعدادی از دوستانم هماهنگ شده من از قبل اومدن نزدیک میدون ولی اصف بود یه گروهی هم اومده بودن از همین افراد حاکمیت داشتن اشعاری رو میخوندن به عربی و ریتم رقصی بود ریتم خیلی تندی بود که داشتن آهنگ میخوندن به صورت گروهی چند تا از خانمایی که بودن دقیقا زل شمال شرقی میدونه ولی از یه بانک ملی هست چند تا از ها وایستاده بودن اونجا جلوی بانک یه دفعه یکیشون گفت بیا روی اینا رو کم کنیم چون صدای خیلی زیادی میدون رو گرفته بود و صدای شعارهای مردم بلند میشه اینا با همین عبارت که بیا روشون رو کم بکنیم روسریاشون رو ورداشتن و شروع کردن به رقصیدن عربی این قضیه باعث شد بلا فاصله اونا صدا رو قطع کردن و دیگه نخوندن و خب دو مرتبه هم همه داخل مردم به راه افتاد شعارهایی دادن توی یک لحظه نیروهای گارد ویژه حمله کردن به مردم مردم مقداری عقب رفتن ولی خب بودن بازم دستن تصمیم شد که برن به سمت میدون هفته تیر و خیابون کریم خان همینجوری میدیدم که سیل مردمی بود که میومدن مردم ماشین ها بوغ می زدن به نشانه اعلام همبستگی با این معترضین و چراغ های هاشون رو روشن کرده بودن یا دستاشون رو به نشانه وی از پنجره ماشین ها بیرون کرد. من فرزندم هم همراهم بود هم نمادهای سبز به دستش گرفته بود و همین که اسم آقای کروبی رو به دستش گرفته بود و این مورد تشویق همه قرار می گرفت و خیلی شعارهای به هر حال حمایتی هم مردم دادن. نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران نزدیک های میدون هفته تیر که بودیم دوربین های هندیکمی بود که اومد روی تصویر فرزند من من داشتم فیلم برداری میکرد یه خانومی اومد به من گفتش که شما پدر این بچه گفتم آره گفت تو رو خدا این بچه ورد ببرش از اینجا این نیروها شناسایی تو میکنن همه نیروهای امنیتی هم دارن فیلم میگیرن و ببرش از اونجا